акиматтың алдын бәрін жауып тастаған халыққа сөз айтуға бермейді бәрін алып кетіп жатыр он шақты адамнан жиналса сразу алып кетіп жатыр арадан ақсақалдан сұрақ сұрағым келіп тұр ақсақал сіз қалай ойлайсыз мына жерде бүгін почтаға кіре алмай жатырық мысалы халық өзінің сөзін айта алмай жатыр бір он он бес адам жиналса сразу бәрін тиеп машинаға қолдарын қайырып алып кетіп жатыр қалай ойлайсыз не істеуге болады сізге бұл қараған былай ғой бұл үкіметтің саясаты дұрыс болмай тұр мынау сайлап алған сайланды деп айтады ғой бұны халық сайлаған жоқ бұл шын әлгі әбләзовтың айтқан дәлгер мебель деп бүгін ойлаған мен бүгін халық жиналады ақадылдың жаназасына қарсылықтарын білдіреді айтады деген кеше анау тоқаев президенттің өзі естідіңдер ғой төрт күннің ішінде осылай өліп қалды дейді ол төрт күннің ішінде қалай ол экспертиза дәлелдейді кем дегенде жиырма жиырма бес күнде тексерілетін нәрсе одан кейін бұл кісі міне анау назарбаевтың айтқанын айтқанын орындап отырған кісі болды ол кісі ал енді мынау деген сұмдық келіп едік өзіміздің наразылығымызды білдірейік деп жан жақты түгел қоршап тастаған автобустар жүргізбейді тоқтатпайды әне қаншама иә. жігіттер қайтып жатыр енді еріксіз ұстағандарын ұстап әкетіп жатыр міне бұл биліктің істеп отырғаны бұл халықтың жағдайын ойлап отырған билік жоқ бұл халықтың қазақ халқын қазақ халқын құртуды ойлап отырған бұл мынау қалмақтың ісі бұл нағыз барып тұрған қалмақтың өзі ол шынында да кейінде бір ойлаушы едік ой құдай ау айтып ой әлгі тіл қосалқы тіл болғанда ымды түсінбеген дымды түсінбейді деп қазақты әлі тұра тұрсаңдаршы мен қатырамын әлі мен осы тілді де дұрыстаймын қазағымды да дұрыстаймын деген дұрыстаған түгі де жоқ қайтаны да жоқ міне қандай күйге алып келді апталдай азаматты өлтіріп тастады неге өлтіріп тастады оның себебін мен өзім былай ойлаймын бұл өзі ағатын мынау көпбалалы аналарды қолдап жүрген азамат солардың ішіндегі лидер болатын енді көпбалалы аналар екісі күні мына митингке шығамыз деп жатты сол, сол үшін мен өзімнің ойым сол үшін бұл алып өлтіріп тастады лидерлерінен айырып тастады лидер жоқ болғаннан кейін міне көрдіңдер келіп келіп жан жақтан жүрді бағанада мен де жүрдім қаншама адам келіп бірі кетіп барады кетіп барады енді не істейді түгел милиция қаптап тұр жан жағын түгел қоршап тастаған мынау сұмдық әй нұрсұлтан сен қой енді болды бір аяғың көрде бір аяғың жерде ертең ол дүниеге барғанда не істейсің сен айтшы не істейсің сұрайды ғой алла сұрайды бәріміз де өлетін өлетін жанға бір өлім бәрі өлеміз ай сені көмдірмейді қазақтың жеріне сен неден салып ана түркістандағы пантеоныңда ол жерде қанталықты қазыбек жатыр бөгенбай жатыр атақты абылай жатыр сендей арамды ол жерге жатқыздырпайды қазақ халқы есіңде болсын сен жатқызғанның өзі көбі болып ертең масқараны шығады сен өзі өліп қалғаннан кейін де қазақ халқына қырсығыңды тигізесің астананың атын ауыстыру керек көшелердің атын ауыстыру керек сен өлгеннің өзінде міне қаншама осының бәрін қазаққа қырсығыңды тигізіп жатсың ойлан бұл билік өмір бойы қолында тұрмайды ертең бәрі ашылады сен желтоқсанда да ұйымдастырған сенсің осы оны бәрібір ел айтып жүр мен емес ал енді менің басымды кесіп алсаң да тіл кеспек жоқ айтатынымды айттым енді арманым жоқ соттатасың ба не істесең ол істе рахмет аға бүгін міне астанада осындай жағдай ешкімді кіргізбейді жақындатпайды бес алты адамның басы қосылып кетсе бәрін қолдарын қайырып алып кетіп жатыр ағайын міне халықтың мұқтажы осындай